hiç öleceğini düşünmüyor musun? Her gün düşünüyorum. Beni öldürecek baba yiğidin kim olduğunu her gün düşünüyorum Cevher. Ne bakıyorsun lan İzmarit? Akıllı ol Memati. Diyelim ki olmuyorsun. ne olacak? Keserim seni. Sen benim kılımı bile kesemezsin İzmarit. çocuğa bir şey olsun. Kan nedir görürsün Bulut. Ben senin yerinde olsam. Sen kimsin benim yerimde olacaksın Lollipop? Ben hiçbir kayanın arkasına yaslanmam. Ayakta doğdum, ayakta yaşadım, ayakta öleceğim. Bırak kayayı, toprağa bile sırtımı yaslamayacağım. Mezara bile dik gireceğim. Ola ki toprak sırtımı yasladım diye hak iddia eder. Minnet ederiz. hiç öleceğini düşünmüyor musun? Her gün düşünüyorum. Beni öldürecek baba yiğidin kim olduğunu her gün düşünüyorum Cevher. Ne bakıyorsun lan İzmarit? Akıllı ol Memati. Diyelim ki ölmüyorum ne olacak? Keserim seni. Sen benim kılımı bile kesemezsin İzmarit. çocuğa bir şey olsun. Kan nedir görürsün bulursun. Ben senin yerimde olsam. Sen kimsin benim yerimde olacaksın Lollipop? Sen hiç öleceğini, sen hiç öleceğini düşünmüyor musun? Her gün düşünüyorum. Beni öldürecek baba yiğidin kim olduğunu her gün düşünüyorum Cevher. Ne bakıyorsun lan İzmarit? Akıllı ol Memati. Diyelim ki ölmüyorum ne olacak? Keserim seni. Sen benim kılımı bile kesemezsin İzmarit. çocuğa bir şey olsun. Kan nedir görürsün bunu. Ben senin yerimde olsam. Sen kimsin benim yerimde olacaksın Lollipop? Ben hiçbir kayanın arkasına yaslanmam. Ayakta yaşadım, ayakta öleceğim. Bırak kayayı, toprağa bile sırtımı yaslamayacağım. Mezara bile dik gireceğim. Ola ki toprak sırtımı yasladım diye hak iddia eder. Minnet ederiz. Sen hiç öleceğini düşünmüyor musun? Her gün düşünüyorum olabilecek baba yiğidin kim olduğunu her gün düşünüyorum Cevher. Ne bakıyorsun lan İzmarit? Akıllı ol Memati. Diyelim ki olmuyorum ne olacak? Keserim seni. Sen benim kılımı bile kesemezsin İzmarit. çocuğa bir şey olsun. Kan nedir görürsün Bulut. Ben senin yerinde olsam. Sen kimsin benim yerimde olacaksın Lollipop? ayakta yaşadım, ayakta öleceğim. Bırak kayayı, toprağa bile sırtımı yaslamayacağım. Mezara bile dik gireceğim. Ola ki toprak sırtımı yasladın diye hak iddia eder. Minnet ederiz. Sen hiç öleceğini düşünmüyor musun? Her gün düşünüyorum sadece baba yiğidin kim olduğunu her gün düşünüyorum Cevher. Ne bakıyorsun lan İzmarit? Akıllı ol Memati. Diyelim ki olmuyorum ne olacak? Keserim seni. Sen benim kılımı bile kesemezsin İzmarit.